Programa ito ay rated SPG, strictong paanubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata Ang programang ito ay rated SPG, stretong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata Ang programa ito ay rated SPG, stretong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkos sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG, stritong patnubay at kabay na magulang ang kailangan maaaring ay masisalang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angko sa mga bata. ang sexual, o droga programa ito ay rated SPG. Strictly tak na boy at kabay na magulang ang tulangan maaaring na masasalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, hair o droga na hindi angkos sa mga bata. I read SPG Straight ng patnubay at kabay na magulang ang kailangan Maring ay masasalang tema Lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga Na hindi angko sa mga bata Ang programa ito ay rated SPG, strictong patnubay at kabay na magulang ang kailangan. Maaaring ay masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angko sa mga bata.